morena, quero te ter. Eh. Encosta aqui na sua boca, na minha. Estou apaixonado por você. E eu quero te falar que eu te amo. Morena, eu estou com vergonha de falar que eu te amo. Te amo. Enquanto eu chegas perto de mim fico encantado, não consigo ver mais ninguém Morena, você é uma princesa E tô apaixonado por você Morena, quero te falar uma coisa Que eu te amo Morena, você é uma princesa Estou apaixonado por você Morena, quero te falar uma coisa. Eu te amo. Morena, por favor. Quero ver o teu sorriso todo dia. Eu quero você perto de mim. Morena, você é uma princesa Estou apaixonado por você Morena, quero te falar uma coisa Eu te amo Bruno Moreira, chegou! Chegou!